L'Encanador és un espai eh, promogut per l'Ajuntament de Barcelona, per l'Institut de Cultura, on eh, és on es donen suport a aquelles iniciatives empresarials de caràcter eh, alineades amb la cultura digital. Carles Sora m'explica el projecte d'un potencial projecte, de Starting Lab, no? que bàsicament el que em comenta és que junta estudiants de diferents graus universitaris de la Pompeu Fabra per fer equips multidisciplinars envers a un projecte en comú, que és quelcom que en el món de l'emprenedoria una mica més madura o, o empresarial, podríem dir, eh, és or. Cada vegada es veu més clar que hi ha una mena de convergència de disciplines tècniques i que cada vegada es requereix més multidisciplinaritat, es requereix més coneixements per treballar amb equips que vinguin d'indrets diferents, ja siguin culturals o siguin de coneixement. Starting Lab jo crec que és un exemple molt clar que eh, estudiants de comunicació audiovisual de la Facultat de Comunicació amb estudiants d'enginyeries doncs s'han d'ajuntar per poder treure, per poder fer un projecte molt millor que si no pas els estudiants ho fan cada, cada un per la seva banda. Jo crec que la valoració és molt positiva, des del punt de vista de que en aquests sis mesos els estudiants han demostrat compromís i els projectes creiem que han donat un petit pas rellevant cap endavant amb la tutela del canòdrom.